最后呢，还有一个非常重要的检查就是腰椎穿刺，因为我们的神经系统啊是泡在脑脊液当中的，所以说。 脑脊液当中的很多生化指标的一个变化，可以反映我们神经系统病灶的一个变化以及病变活动的一个程度。那么视神经脊髓炎谱系疾病呢，也是需要完善血和脑脊液的一系列检查，才能更好的判断这样一个疾病的类型、疾病的谱系。视神经脊髓炎呢，有很大一部分的病人呢是有 AQP4，也就是水通道蛋白四的相关的一个抗体，所以说我们还要完善 A。 P P f o 抗体、MOG 抗体等一系列脱髓鞘相关的自身抗体的一个检测，才能够更好的判断是哪一种脱髓鞘的疾病，是哪一种亚型，才能够指导更好的治疗。 所以说，如果您也像思思这样出现了不明原因的视力下降，考虑到要排除视神经脊髓炎谱系疾病这样一种可能性的话，是需要完善我刚才所说的这样一系列的检查，才能更好的判断的。但是也不是说您一开始就需要做那么多的检查，譬如说思思就很怕疼，他就想先从无创性的检查开始，这也是我们常规的检查的一个顺序，可以先从。 矫正视力、视觉诱发电位以及核磁共振的检查开始。如果这一些检查高度怀疑这种谱系疾病的可能的话，那么我们再住院去完善腰椎穿刺的检查，最终能够更好的明确诊断。了解更多医学科普知识，请您关注我。